În seara asta vreau să-ți improvizez despre a imita. Mulțumesc, Mirela! Se întâmplă un fenomen foarte uh, interesant, după părerea mea. Uh, eu lucrez cu copiii de la grădiniță și acolo, în primul an, copiii mă imită foarte mult pe mine eu îi uh, ajut să inventeze povești. Îi fac niște mici povestitori și scritori în același timp, uh, scritori în ghilimele, că nu scriu ei poveștile, însă e interesant că um, în al doilea an încep să fie creativ și nu mai simt nevoia să mă imite și cred că același lucru se întâmplă cu noi. Avem impresia că uh, noi nu imităm, însă uh, e important în ce an și în ce secol și în ce regim politic ne-am născut ca să știm cine suntem. De ce? Pentru că imităm acea perioadă, uh, imităm uh, cum sunt îmbrăcați oamenii din acea perioadă, uh, ce gândesc și mai nou imităm uh, problemele celor de la televizor. <laughs> Căci am, am impresia că au probleme grave cu depresia Ehm, cei care conduc televiziunile mai ales. Ideea este că trebuie să ne alegem pe cine imităm, cam asta e ideea. De imitat oricum imităm, fără să vrem, asta e interesant, ehm, însă e interesant mai mult să alegem pe cine să imităm și să imităm conștient. Tu ce părere ai? Ceau!